मेरी किस्मत है कि जो मुझे मिला गाने के लिए क्योंकि इस भजन के अंदर में एक एक शब्द वो थे जिनको पढ़ने के बाद बरबस अपने आप आंखें बहने लग गई एक निवेदन करूंगा कि इस भजन के बीच में कोई मत जाना अच्छा, अच्छा नहीं ठीक देखिए कमलेश भाई एकदम सिंगल सिंगल बजेगा ठीक है और इसमें बाबा के प्रेमी तालियां बजाएंगे ठीक है ना आप इनको सपोर्ट करोगे आप इनका कोरस करोगे ठीक है आइए देखिए बहुत सीनियर हैं दिल्ली कमलेश भैया कलकत्ता में कलकत्ता लेकिन संगीत के खान है एक से एक म्यूजिशियंस वहां पर भरे हुए हैं लेकिन फिर भी हमारा कोई भी कीर्तन होता है तो मेरी पूरी यही टीम जाती है मनीष भाई के संग में क्योंकि इनके भाव भी अलग है बाबा के प्रति एक बार इनका सम्मान होना चाहिए तालियां बजाकर आई देखो जो परेशान है ये भजन उनके लिए लिखा गया और दिल से गाना आपकी परेशानी को समझेगा हाथ पकड़ेगा इस भजन में आपको तालियां बजाना मीठी मीठी है ना इनको मैंने रोक दिया है डबल नहीं बजाएंगे सिंगल में हमारी रे तेरे होता कैया विपदा साया मारी पापा बोल तू कैया सोवे रे तने तरस ना आवे मारी श्याम तो शाम दिखा दे रे तेरी मोर छड़ी को जादू अब तो शाम दिखा दे रे विपदा मेरी भेदन खातिर बाण ही एक चला दे रे विपदा मेरी भेदन खातिर बाण ही एक चला दे रे दुनिया तैयारी रे तेरे होता आ गैया पड़ गई भारी रे सावरा तेरे होता कैया विपदा पड़ गई भारी रे अरे अब तो आ जा हालत पता है बाबा दरबान जैसी है जो आता है रौब दिखाकर चला जाता है प्रेमियों एक बात बोलूं कोई ज्ञान नहीं है मेरी औकात नहीं कि मैं ज्ञान दे सकूं हो सकता है ये गलतियां मैंने भी की हो कभी किसी दरवान कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड से मत उलझना वो बेचारा नौकरी कर रहा है और वो नौकरी उसे ठाकुर ने दी है उसका दिल दुखेगा तो ठाकुर का दिल दुखेगा आज वही भगत कह रहा बाबा दरवाजे दरवान खड़ा हो भैया हालत मेरी और ये हालत क्यों हुई क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे से रूठ गए हो रूसा रूसी छोड़ सांवरा रूसा रूसी अब ना कर तू देरी रूसा रूसी छोड़ सावरा रूसा रूसी छोड़ सावरा मत ना कर तू देरी मत ना कर तू देरी पूरे हाथ उठा लो समर्पण कर दो और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना क्यों रोश के बैठो है अब तो ही बता दे बता दे क्यों रोश के बैठो है अब तो ही बता बता दे अब तो ही बता के बता मेरे ईशा तो ही बता दे आए हो तू ही बता मतलब समझ गए क्यों रो सके सरसी माने पता है बिन मारे थे माने भी तो ना रह पावो माने पता है बिन मारे थे भी तो ना रह पावो थे भी ना रह पावो बस एक कृपा कर दे बाबा तेरा भगत चरण बैठा तेरा भगत चरण बैठो बस बाबा पलका की चादर हटा तेरी तेरो भगत चरण बैठो पलका की चादर हटा पलका की चादर हटा तेरी पलका की चादर हटा तेरी शाम पलका की चादर हटा तेरी शाम पलका की चादर पलका की चादर हटा तेरी तेरो भगत चरण बैठो पलका की चादर हटा तेरी बोल श्याम बोलिए हारे के